блаженную Ксению Петербургскую, 18-19 век, истинно блаженную, почитавшую еще при жизни и на протяжении всего XIX-XX веков скорой помощницей и чудотворницей. Ради спасения и любви к ближним она взяла на себя подвиг казаться безумною за свои труды, молитвы, поощрения, претерпевшие со смирением насмешек, блаженно получила от Бога дар прозорливости и чудотворения. Ее часовня на Смоленском кладбище была источником и есть источником, местом благодарения и помощи нуждающимся. Причиной этой была совершенно неожиданная, внезапная смерть горячо любимого, цветущего здоровьем мужа Ксении Григорьевны, Андрея Федоровича Петрова. Этот неожиданный удар так сильно поразил Ксению Григорьевну, так повлиял на молодую 26-летнюю бездетную вдову, что она сразу как бы забыла все земное, человеческое, все радости, все утехи. Казалось, как бы сумасшедшая, лишившаяся рассудка. Так на нее стали смотреть даже ее родные и знакомые, особенно после того, как Ксения раздала решительно все свое имущество бедным, а дом подарила своей хорошо знакомой Параскеве Антоновне. В своем горе для достижения счастья она избрала тяжелый путь юродивого. Христа ради. Облачившись в костюм мужа, то есть надевши на себя его белье, кафтан, камзол, она стала уверять всех, что Андрей Федорович вовсе не умирал, а умерла его супруга, Ксения Григорьевна, и уже никогда потом не откликалась, если ее называли Ксенией Григорьевной, а всегда охотно отзывалась, если ее называли Андреем Григорьевичем. Часовенки Ксении Блаженной до сих пор – идут за помощью. Оставляет записочки у ее часовенки. И люди надеются и говорят, что многие пожелания исполняются. Ее нет, а она помогает. И люди верят в это, и идут, идут, идут бесконечной толпою, идут за помощью.